你好，我是小夫。这是我上个月底购入的 NVMe SSD，来自十全科技 MP33，容量为 1TB。从网上评测来看，这款 SSD 使用的是美光颗粒和惠容 SM2263XT 方案，为无缓存设计。然而撕开贴纸之后，就会看到一颗没有打标的闪存芯片，芯片上没有任何串号，只有一个手写的1024。这难道就是传说中的黑片吗？当年白片门的主角 OCG。 采用的白片上还有一个神秘串号，而石泉科技这连神秘串号都没有了，直接手写了一个幺零二四。你这跟某论坛发验证贴了是吧？稍微年长一些的 DIY 玩家或许还记得十年前的 o c g 白片门，当时 o c g 给媒体送测的 Vertex 二采用了美光原厂颗粒，而在实际销售中，有些用户拆开硬盘外壳，发现 SSD 里面的颗粒被换成了没有美光 logo 的正片，正巧。 我差不多在同一时期买到了 O C G 的另一款产品，Agility 三，这是 O C G 送测 a n a e t e h 的版本，可以看到里面为美光原厂颗粒，而我手里的这个 Agility 三拆开之后可以看到，颗粒上打的是 O C G 自己的 logo，而实全科技的 M P 三三，我是左看右看，上看下看，不光看不到美光的 logo，就连实全科技自己的 logo 也找不到，更别提什么神秘串号了。 从硬件茶谈的知乎文章来看，白片是达不到原厂的要求，但是达到了行业要求的 NAND 颗粒；而黑片则是本应该被直接淘汰，但是却通过某些渠道最终流入市场的芯片，寿命和稳定性堪忧。各位觉得 MP33 上的这颗无标颗粒是属于白片还是黑片呢？这里多说一嘴，有能力的下游厂商会从原厂购买整片晶圆，自己进行切割、封装和测试，如金士顿和收购了雷克沙品牌的江波龙。 他们的检测标准未必低于原厂，一般经过下游厂商测试和封装的 NAND 颗粒会打上自己的 logo 和串号，而 MP33 上这个只有一个手写幺1四的无标片，还真是把我给整不会了。毕竟就算是打磨片，也会装模作样的印个串号和 logo 上去。我把 MP33 插到了电脑上，实际测试了一下这个 SSD 的性能。从 AS SSD 和 CrystalDiskMark 的测试成绩来看。 这颗 SSD 的性能竟然还不错，读写甚至超过了官网的标称速度，但这显然是全盘模拟 SLC 的功劳。接下来，我又向 MP33 中拷贝了大约 477G 的数据，在前几分钟内，MP33 的写入速度保持在了 1.3G 每秒左右，但是当写入 213G 左右的数据时，写入速度骤降，在2 0 0兆每秒至4 0 0兆每秒之间浮动，最终拷贝 477G 文件共计耗时16分钟左右。 我再次用 A S S D 和 Crystal Disk Mark 测试了一下写入速度，相较于空盘，速度几乎没有下降。我又继续向 M P 三三拷贝了三百五十七 G 数据，当写入一百五十五 G 左右的数据时，模拟 S L C 写满，缓外速度降至一百多兆到三百多兆之间，甚至还一度跌至三十七兆每秒，符合全盘模拟 S L C 的特性。从测试结果可以看到，M P 三三的性能。 达到甚至超过了十全科技官网标称的速度，单从测试结果来看 m p 3 3算是性能不错的入门级无缓存 SSD 了。但是无标片让我对这个 SSD 的寿命和稳定性感到非常担忧。经过一番折腾，我最终通过 Flash ID 这个软件读取到了这个 SSD 的 NAND 芯片信息。这个没有打标的颗粒，实际上是来自于 SanDisk 的九十六层 TLC，单颗容量为一 TB。从 Flash ID 读出的信息来看。 似乎除了出厂坏块稍多以外，相比于其他品牌的廉价 NVMe SSD，好像没什么区别。不过 Flash ID 只能识别颗粒制造商，无法识别该颗粒到底是黑片还是白片。此外，我没有在 Sandisk 官网找到这款颗粒的相关信息，但是我在铠侠的网站找到了 BG4 颗粒的白皮书。通过与 AnandTech 的新闻进行交叉对比，基本可以确定 MP33 上的 Sandisk 颗粒就是铠侠 BG4 的西数版本。 至于这颗芯片为什么没有三 DIS 的 logo，这个无标片到底是黑片、白片还是打磨片，就不得而知了。细思极恐呀！如果想知道手里的 MP 三三是否使用了无标片，目前唯一的办法就是撕开贴纸。然而撕开贴纸就会导致保修失效，而不撕开贴纸就无法知道是不是原厂颗粒。这妥妥的就是一个死循环。十全科技玩的是真溜呀！我愿称之为黑片悖论。最近几年。 随着 SSD 公版方案逐渐成熟，市场上涌现出了一大批山寨 SSD，其中不少都使用了降级片、拆机片、黑片，甚至划线片。而实权科技作为一家还算有些名气的存储公司，竟然也会使用无标片。虽然实权科技官网上的 datasheet 并没有标明这款 SSD 采用何种主控和颗粒，但是所有的评测机构都拿到了使用美光原厂颗粒的版本，而我买到的零售版却被悄悄地换上了无标的三 D S 颗粒。 即使这个无标片是正品，也不免有挂羊头卖狗肉的嫌疑。更何况这个没有打标的芯片，很有可能来路不明，寿命堪忧。这种做法甚至还不如当年的 O C G。从我的测试来看，我手里的这个 M P 三三的确是实现了官网标称的速度，但是低价不是无标片的理由。这是我第一次购买十全科技的产品，应该也是最后一次。